Når du skal strikke halvpartout, strikker du vekselvis rette og vrangemaske, én tegn. På baksida skal du strikke rett. Når du starter med den første maska, strikker du den vanlig rett. Den andre strikker du vrang. Og den tredje skal du strikke nedi den forrige maska. Det gjør du med at du trekker ut strikket finner den forrige maska og strekker vanlig rett. Så trekker du av. Trekker litt ut. Dette gjør du, for da blir maska mye løsere. Neste strekker du vanlig vrang. Så finner du den forrige maska. Strekker rett. Og trekker av. sprang i den forrige maska. Vrang i den forrige maska, og sånn fortsetter du ut pinnen. Når du har to masker igjen, strikker du den andre siste vrang, og den siste strikker du vanlig rett. På baksida strikker du alle maskene rett. Og da har du strikt halv patent.